sur un bar moi Je fais des vidéos en caméra subjective plus encore n'hésitez pas à vous abonner à liker n'hésitez pas à partager petite balade dans le parc du château de la Hulpe pour le moment très bien adapté euh, Oui, donc j'aimerais euh... une petite vidéo euh, sympa comme ça vous verrez peut-être le le sapeau qui fera qui fera dans la vidéo des folons qui est tu as vu la, voiture la voiture du musée oui plein de fois à ce musée il est vraiment bien adapté pour les fèves roulantes comme moi. Là-bas au loin, vous avez le château qui qui est pour la petite histoire du château de la Hulpe. Tout Et là, vous avez un poney. On, va éviter de rouler dans la, de la crotte, dans du crottin cheval. Même si ça vous ferait bien rire. un peu de sport, ça fait toujours du bien. Ah oui, tiens, je vais vous filmer mais les reines de la vie. C'est peut-être un peu trop beau. les chemins sont un peu plus mauvais par ici. Un peu plus mauvais par ici, mais ça va. Ça se fait. Ça se fait bien. Sauf que on est un peu plus secoué. Wow oh. Ici, on voit le château. Et du château, on voit un obélisque avec le soleil dessus, tu vois Ouais. Hein C'est beau. Le château, on voit toujours le soleil. c'est du rodéo. Je ne me souvenais plus que ce parc était aussi varié. Euh, on est passé dans des mains euh, très Euh, dans des bois, mais très bien pensé pour les voitures éteintes. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.